Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Repto yang berada di kota Jakarta Ya, saya akan memberikan tip-tip atau cara-cara menjadi youtuber ya Kalau youtuber Thank you.